өткөргүч боюнча өтүп жаткан ток түйүндөн өткөн соң эки токко бөлүнөт алгач гидроаналогиясын келтирели экранда ар башка диаметрге бөлүнгөн түтүк турат чоң түтүктүн аянты эки кичинекей түтүктөрдүн аянтына барабар чоң түтүктөн аккан суу эки агымга бөлүндү суюктук кысылбайт чоң түтүктө бир секундада өткөн суюктуктун көлөмү эки кичинекей түтүктөн өткөн суунун көлөмдөрүнүн суммасына барабар бул жерде суу жоголуп же ашыкча пайда болбойт эми үч өткөргүчтөн турган электр чынжырын карайлы бир өткөргүчүнөн өтүп жаткан токтун күчү бир ампер болсун экинчи жана үчүнчү өткөргүчтөрдө ноль бүтүн ондон төрт жана ноль бүтүн ондон алты ампер түйүндө токтордун күчүнүн алгебралык суммасы нөлгө барабар ток жоголуп же ашыкча пайда болбойт